Дорогие друзья и коллеги, сегодня я бы хотел продемонстрировать вам работу POS оборудования с новым интерфейсом OpenBravo Web POS. Запускаем оборудование, принтер, дисплей покупателя. На компьютере, к которому подключено оборудование, запускаем POS Hardware Manager, который отвечает за взаимодействие веб-интерфейса на планшете с подключенным к нему оборудованием. На планшете открываем интерфейс, входим, пароль, логин. Все, интерфейс загрузился. Пробуем сделать продажу. Категории товаров – Делаем оплату. Наличные. Принять. Провести. Чек распечатался. Еще раз. Товар. Входим в него. Меняем количество. Делаем продажу. Принять провести. Чек распечатал. Теперь давайте попробуем это же проделать, но с использованием сканера штрих-кодов. К компьютеру, к которому подключен сканер, запускаем веб-интерфейс. логин, также пароль. И пробуем, у нас запустился интерфейс сканера, и пробуем считать штрих-код. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проводим чек. Чек распечатался. Как видите, все достаточно просто. В следующих своих демонстрациях я надеюсь показать вам, как через веб-интерфейс работать с другим оборудованием, таким, например, как весы и фискальные регистраторы. Всего доброго, до новых встреч!